Bwana mambo vipi? Mimi naitwa Catherine Sylvester na tuko maeneo ya Kigamboni, mtaa wa Tungi. Tuko na bidada anaitwa Tatu Tatu Kipini, lakini pia na jina lake anajiita mdada wa Uswazi. Mdada wa Uswazi. Sasa kuna vitu vingi ambavyo tunahitaji kujua Tatu, kuhusiana na mtaa wako. Mtaa wako una vitu gani ambavyo kwa upande wako ni kero kubwa unatamani itatuke zaidi? Mm. Yaani hapa mtaani kwetu kero, kero kwa kweli sijaiona kero hamna kabisa, yani hamna kero ambayo inanisumbua mimi. Mimi naona tu maisha naenda tu vizuri basi, eh, hakuna kero. Ni mwanaume gani ambaye huwezi kudate naye maisha yako yote? Yani mwenye sifa zipi? Mwenye tabia zipi? Yani huyu ah, ah, mi huyu hata iweje siwe. Hey, mimi mwanaume yote na deti naye akiwa na hela tu. Uh -uh. Eh. Ni hela tu ndo inaongea. Yaani ni hela tu, wewe kuwa vyovyote, kuwa mfupi, kuwa mrefu, kuwa na kitambi, kuwa na nini, hela tu wadada wengi wanavutiwa na wanawake na wanaume ambao wananukia vizuri. Kwa upande wako imekaaje? Wananukia vizuri? Hmm, kunukia nao ni jambo. Raha ya mwanaume pia anukie. <laughs> Ah, ah, mwenzangu ukija hapa na hela yako na uvundo wako unaenda nazo. Ah, ah. unakutana mtu ananuka mdomo. Yaani hatari. Hivyo hao ni wanaume ambao hawawezi wakavumilika. Ila sometimes ukifikiria zile hela ndugu yangu, unaweza ukasema mmm, tunavumilia. Tunavumilia tu hivyo. Mtafanya hata kwa kufumba macho. Eh, kikubwa hela. Sawa, kwa hapa mtaani kwetu labda kuna kugana shughuli sana au kumepoa pia? Hapa mtaani shughuli zipo. Kwa mwezi kama ngapi hivi? Yaani kwa mwezi naweza zikawa hata tatu nne. Na sare sare inakaa kwa upande gani? Kwa mfano kama mimi mtaani kwangu shughuli moja sare mpaka nne mpaka tano kwa upande wako sasa mtaani kwenu? Yaani kwamba kwa mtaani kwetu hapa inategemea. Hivyo hivyo kama ulivyosema wewe. Kama mitaa mingine kwamba mtu mwingine anasema bwana mimi na shoga yangu nakuja naye kwa tuna sale yetu, sawa, sometimes tunakata wote. Hivyo, yaani ni kama mitaa mingine. Okay. Kule kwetu sisi iko hivi, mimi naishi mtaa huu, kuna shughuli nyumba ya tatu, nina timu yangu, natakiwa nikate kijora alafu nina rafiki zangu ambao labda wako Tandika, wako Magomeni, wale nao na rafiki zao wanakuja na sale yao, na huku iko hivyo hivyo pia iko hivyo hivyo. Ushe kugombana kupigana kwenye shughuli? Mm, hilo mm, swala sijawahi kupigana kwenye shughuli, sijawahi kwa kweli. Ni sawa sawa. Kuna zile comment ambazo zinakuwa zina, zina unakutana nazo labda kwenye akaunti zako za Instagram. Najua kila ambacho unaposti si kila mtu anakienda nacho sawa kuna watu wanakuwa wanaenda tofauti. Comment gani ambayo ushakutana nayo ili kukera kiasi cha kwamba yani anatamani ah, ni switch off hii mitandao ya kijamii? Mm. Kwa kweli dada yangu mimi kwanza nikwambia kitu kimoja. Zipo ndiyo comment ambazo zinanifanya mm, mtu inakukera mpaka unatamani upasue simu. Lakini hakuna comment hata moja ilonifanya eti mimi nijaribu ni kuswitch mtandao. Kwa sababu kwanza nishazoea. Yaani hakuna mtu ambaye atanifanya eti eti ata comment vibaya kiasi comment nichukie mitandao. Hakuna. Yaani hapa kwanza hakuna kinachonifanya nichukie mitandao. Maneno yao nishazoea, wafanye chochote kile, naishi mimi ambavyo nataka. Hivyo ndo ambavyo nipo. Siku ya kwanza kukutana na comment mbaya ulijisikiaje? Nilijisikia vibaya. Kama binadamu unajisikia vibaya, mwisho wa siku unaona ah, mbona hivi yani, kwamba unajilaumu mwenyewe, mwisho siku unasema ah, au niache, lakini unasema mm, hebu kwanza achana nao, kwa sababu nikisema niache hakuna atakaye atakaye nifuata atasema ehe, umeacha sasa, chukua hii hela au fanya kitu fulani. Hakuna watasema tu, mwisho wa siku utaendelea na maisha yako vile vile. Comment ilikuwa inasemaje? Labda ile comment nikikumbuka, ile ilikuwa inasemaje? E, ile comment ilikuwa nasema unaacha, yani wazazi wako wamekuzaa, ndo mwana mtu mwenyewe, si ndo wewe, sijui ni na nini. Nikakaa nikaiangalia ile comment nikasema, ndio ni kweli, wamenizaa na wanapenda hiki ambacho nakifanya. Ndoto yako kubwa ni ipi kwenye, san, kwenye, kwenye swala la sanaa, yani unatamani kujiona wapi zaidi? Yaani mimi kwenye sanaa kiukweli ndoto yangu kubwa. Kwanza mimi nilikopo ni mfanyaji wa serious. Kwa sababu napenda sana kufanya serious. Sanaa ya serious ndio ambayo mimi imenikaa hapa. Ila mwisho siku ndo mambo ya maisha tena kubadilika. Nikaenda nikaingia kwenye comedy, ndo hadi sasa hivi naendelea zangu kwenye comedy. Kule na, na kichaneli changu tu kidogo ambacho nakiendesha nimekifungua sasa hivi kule. Natumia pia hiyo vivyo hivyo mdada wa uswazi. Kwa hiyo ka... <sighs> sawa kuna muda itafika utatakiwa pia lugha iwe vizuri sana hapa kichwani Kiingereza. Kwenye swala la comedy, wasanii wengi wanashindwa kwenda international kwa sababu ya lugha. Kwa upande wako umejipangaje, au tayari Kiingereza kinapanda vizuri sana? Mm. Mimi sio sio kwamba Kiingereza na kimepanda sana kivile, ila is actually actually somewhere sometime ah, izipo. <laughs> How old are you? eh? How old are you? Sasa. <laughs> si actually, actually zipo bana, tujaribu. How old are you? I am 23. Are you serious? <laughs> yes. I am 23. Okay. E, elimu yako kwa kwa upande mwingine ikoje? Labda umeishia wapi? Mimi elimu yangu nimeishia form 4. Form 4, form 4 fulani hivi tukapata 4 tukapata nini? eh, nikapata changu kifo cha mwisho mwisho nikatulia nyumbani eh. Baada ya kumaliza elimu ya form 4 ni kitu gani ambacho ulikuwa unafanya hapa, au ndio give up kabisa ukasema okay, ngoja mimi ni base basi kwenye sanaa? Yaani hapa kati, baada ya kumaliza form 4 bi mkubwa wangu akanichukua akasema, wewe itabidi nikupeleke ukasomee nini, ualimu. Nikaenda nikasomea ualimu hapa kati, nikawa mwalimu mzuri tu, nikawa nafundisha hata watoto na waona wote wamenizoea, kwa sababu nilikuwa nafundisha na nafundisha tuition hapa nyumbani, nafundisha shule. Mwisho siku ikaenda, mtu nafanya kazi kubwa sana kumwelewesha mtoto, unajua eh Yaani bora umfundishe mtu mzima kuliko mtoto. <laughs> Unajua eh? Okay. Ehe, kwa nikafundisha watoto nikaona mm, alafu mtu ambaye unamsaidia hizo kazi na kuchukulia kawaida nikaona mm, huu ni upuuzi. Ngoja nikae nyumbani, nitafute cha kufanya. Hmm. Mtazamaji wa Stein TV, kama ambavyo umeona tumefanya mazungumzo mafupi na bidada Tatu Kipini, eh, mdada wa uswazi. Mimi naitwa Catherine Sylvester. Thanks so much behind the camera. Yuko Elijah Grassic on Instagram, lakini pia yuko Rama Pixar Yes, tukutane wakati mwingine. Usikote kuangalia mtaani kwetu.